Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Dia 17 de novembro vai começar a parcela número 4. Nós vamos sair daqui, São Roque da Fartura, Águas da Prata, passar no pé do Pico do Gavião, descer lá em Andradas. novembro, 16 e 17 de 2018. Estivemos aqui e que alegria. Como diria um amigo meu, local mágico. Muito obrigado, Sr. Francisco, Janaína e Juninho. Deixem nosso abraço para a Dona Cidinha e que Deus ampare sua mãezinha nessa hora. Caminho da Fé 2018 parcelado. Olha só. YouTube Mundo MTV. Estela, Lucas, Dal, Zé e Randal. É, garoto! é? da Dona Cidinha. Já subimos a primeira metade da Serra de São Roque. É o quarto dia do Caminho da Fé 2018 parcelado. Só tem um jeito de compartilhar com vocês e é filmando. Olha isso aqui, que bonito. deixando o São Roque da fartura. que os amigos chamam? Edson. Edson? Amauri. Amauri. É, Campo Grande. Nós vamos fazer o vídeo e vai colocar no YouTube. Oba! Amauri e Edson. Eu vou ser artista da Globo, então. É, né? <laughs> Ciclista é igual formiga, acha em todo lugar. Olha esse pessoal de Poço de Caldas, ó. Animação total. Pedal que voa. Peda Turma do Pedal que voa. É o Caminho da Fé 2018 parcelado. Nós estamos pagando a quarta parcela. Que show, hein? Não vai sujar o short. single track, mudança do caminho de 2017 para 2018. Isso aqui, Toninho Batista, é tudo novo, nós não fizemos isso aqui não. altura desse jequitibá. Um oferecimento, Dal Vicente. <laughs> Mostrou para nós que nós, os boca aberta ano passado não viram. A árvore era pequena, não deu para enxergar. Águas da Prata. Olha lá, ó. Maravilha. Aqui nasceu o Caminho da Fé. Olha, Nossa guia, apoio, mãezona, esposa, Meio dia e cinco, bucho cheio, já almoçamos, estamos saindo de Águas da Prata, rumo a Andradas. O Garmin mostra pouco menos de 30 quilômetros, estamos lá. acabando o parcelado 4. Olha Andradas ali embaixo. Andradas, colocando as bikes, tomar um banho e ir embora. Tá pago o treino. O esquema é o seguinte, as bicicletas estão carregadas e amarradas. Luquinha e Dal já tomaram banho. O Zé tá tomando banho lá, ó, Vila Pastre, lá na pousada do Wagner. É tomar um banhão e embora pra casa.